Cintamu luar biasa Kan selalu terjaga Duka menjadi tawa Seperti sedia kala suara hatiku Cintamu luar biasa kan selalu terjaga Duka menjadi tawa seperti sedia kala Dengan niat tulus cinta Kelembutan rasa Tercurahkan dalam sahabat kata yang syadu terucap Suara mendayu menggaung di setiap waktu cerita dalam kalbu kapan kata rindu Itulah suara